de baladre en un torrent tenen el cor de sol i vent viuen només d'allò que cau aigua de núvol i cel blau flors de baladre en